алейкум қазақ елі қазақ билігі қазақ президенті міне бүгін біз тағы да мына ұлттық мүддені қорғау кеңесі мен ел тірегі партиясы мына тағы да ұлтжанды азаматтар мына елдегі келеңсіз жағдайларға байланысты тағы да осында жиналып отырмыз баршаңыз біліп отырсыздар елімізде қандай жағдай болды ақырғы мынау президентімізден үміт күтіп ақырғы мына сайлау сайлау сайлау емес қорлау өткеннен кейін елімізде халықтың наразылығы күшейді енді әнеу күні сол білесіздер нағыз халықтың дауысын жинаған ә, сайлауға түсіп халықтың ішінен жинаған азаматтар аз, алматыда кездесіп халықтық парламент құрамыз деп құрды оның куәсі болдық біз солардың сенімді өкілдері болып қастарында жүрген азаматтарымыз, ақсақалдарымыз міне ақжаулықты ана бар бәріміз осы елдің болашағымыздың ұрпағымыздың мүддесі үшін елімізде тезірек мынау теңсіздік әділетсіздік жойылса екен осы істеліп жатқан мына президентім айтып жатқан жаңа қазақстан дегенде әділетті тезірек халқымыз түзелсе екен деп жүрген азаматтарымыз енді сонда халықтық парламент болғанда бұл артымыздағы адамдар бар ғой мынау өзімізді бәленбай мыңдап дауыс берген солардың үнін тыңдап билікке жеткіземіз бейбіт түрде деп құрылған не ол ешқандай мына билікке жау емес олар ешқандай жамандық істейік деп жатқан жоқ ішінде жүрміз біз бірақ міне кешегі кешегі жағдайда мынау жаңаөзеннен құқықтары бұзылып ана жақтан өзі өздерінің айтқан жеткізе алмағасын осында міне жүз шақты азамат келіп осында астана бас қала осында парламент осында министерство осында президент деп бейбіт түрде келіп өз талаптарын қойған азаматтарға істеген бәрін қиянаттарын көріп бәріміз осы жерде мына бүкіл әлемге паш болды масқара болды бейбіт түрде келіп заңды талаптарын қойған адамдарды апарып көздерін жауып алған көздеріне дейін жауып алған беттерін тұмшалаған адамдар әскерді апарып қойға шапқан қасқыр сияқты бәрін апарып жұлмалап қамап жәбірлеп қорлап соны көрген бүкіл қазақ көріп бүкіл қазақ намыстанып бүкіл қазақ қорланып соған араша түсуге шыққан азаматтар шыққанда ешқандай бұза билікке ешқандай жаңағы бір жаулап алайық билікке қарсы шығайық деп емес мыналарың дұрыс емес мыналармен санасыңдар бізді қазақпыз мыналарың дұрыс емес обал деп айтып шыққан азаматтардың өзін міне кешеден бастап мына ел тірегі партиясының басшысы Нұр, нұржан әлтаев анау алматыда ә, мұхтар тайжан деген жігітті сосын жаңағы ырысбек сәрсенбаевты әлияш әлнұр әлнұр дейтін ана жігітті бәрін қамап атқан міне көзіміз естіп құлағымыз естіп көзіміз көріп жатыр бұл тағы да қорлық өз артында өздерінің халқына ара түспеген азамат азамат па біздің конституциямызда және өзіміз ата заңымыз дейді және өзіміздің ата салтымызда да бар ел басына күн туғанда ерлер қор, қорғауға елді міндетті әр ел ер адам ел үшін туады дейді бейбіт түрде бір бірімізді жақта бір біріміз сөйлеген сөзін сөйлеген үшін қамау деген бұл қорлау деген сөз сондықтан мына президентіміз қасым жомарт кемелұлы тоқаевқа сосын мынау генеральный прокурор дейді бас прокурор соларға мынау ішкі істер министріне мынау ұлттық қауіпсіздік комитетіне мынандай өз халқыңдарыңды өздерің қорлағанды тоқтатыңдар мынау қорлық зорлықты осындай істеп жатқан бүкіл әлем көріп отыр бүкіл әлем қазір мына кім не айтса сол бүкіл әлемге жайылып жатыр масқара болдық бүкіл әлемнің алдында сондай мына қамалған азаматтарды жіберіңдер міне жаңа келе жатқанда осы кешегі ғана біздің қасымызда отырған мүшеміз сәбит мұхамеджанов пен аманғазы заитов дегенді де алып кетіп апарып сотқа тартып жатқан көрінеді осындай ара түсіп осы жерде сөз сөйлегендеріміз үшін біз де заңды түрде шықтық мына астанада өзіміз жаңағы ескертуін беріп тұрып шығып едік тоғыз адам шығып едік тоғызы күні бізді де жәбірлеп апарып қолымызды қайырып апарып бірақтықты жаңағындай көздеріне дейін тұмшалап алған адамдар ол да қорлық деп санаймыз бұны өз елінің өздерінің елін сөйлеген сөздер елдің сөзін сөйлеген адамдарды осылай істесек онда мына шекараны да ашыңдар мына жағынан қытайды мына жағынан орысты жіберіңдер өзі қазақты апарып түгел түрмеге қамаңдар масқара ғой мынау осы халықтың жамайқасын тыңдасын деп президентіміз қасым жомарт кемелұлына үндеу жариялаймыз біз қайырлы күн ардақты қазақ елі менің тағы да үндеу жасауға шығып отқандағы себебім мынау жаңаөзеннің келген азаматтарды елім жерім деп өздерінің әлеуметтік жағдайын Э, еліміздің кіндігі қазақ елінің ордасы алтын орда э, президентіміз отыр кешегі сайланған депутаттар отыр деп ана жақтағы естімегесін осы жақтан еститін құлақ бар шығар деп келген азаматтарды жұлқылап қазақтың өздері қазақ бірін бірі жұлқылап жағасынан алып етегінен тартып итше э, жұлқылағаны қабырғамызға қатты батты қай кезде көріп едік қазақ бірін бірі жұлқылап бірін бірі сүйрелеген басқа ұлтқа не зорық басқа ұлтқа не айтамыз біз өзіміздің қазақтың әсіресе мынау амон дегеніңіз өте бір қауіпті ә, әскери азаматтар деп ойлаймын мен қандай керемет олар келсе де ештеңе білдірген жоқ ештеңені қолдарында ештеңе жоқ тек қана өздерінің мұң мұқтаждарын айтуға келген жұмыссыздықтың азабын тартып жүрген азаматтар сол себепті менің айтайын дегенім ана жақта аналары туған туыс бауырлары шырылдап жатыр ананы көрген біз мына жақта қабырғамыз қайысты сондықтан айтайын дегенім президентіміз тоқаев мырзаға осыны тоқтатыңыз қалайда енді елдің сөзін сөйлеп жүрген халықтың сөзін сөйлеп жүрген азаматтарды кешеден бері бірінен соң бірін апарып қамап жатыр ол не деген сұмдық олар не істеді сонша олар осы ә, жаңаөзендік батырларымызды қорғайық қолдайық деп келген біздің ел тірегі партиясының жетекшісі нұржан әлтаевты апарып қамады ол не істеді ол оның істегенін осы жерде бір президентті, бір министр істеп отқан жоқ халықтың қорғаны болып жүрген азамат ол біз міне жанында жүрміз біреміз бірнеше жылдан бері енді <coughs> тағы да бір мәселе мынау ә, оларды қамағаныменен қоймай ә, не не деуші еді штраф төлеткізіп қаншама біз әйелдер аналар бар тамағын апарып ә, қолдау көрсетіп жатса оларды шырылдатып апарып қамап жатыр ол азаматтар осы жазда да келіп жатқан 15 шақтысы сонда да біз барған болатынбыз қолдау көрсетіп тамақ апарып суларын апарып міне менің айтайын деп отқаным ол қазақ азаматтары сонау атыраудан кел, ә, ә, жаңаөзеннен келген нағыз қазақтың батырлары олар алла сақтасын бетін аулақ қылсын егер біздің елімізге бір жау шабатын болса елімізді қорғайтын нағыз азаматтар ана отырған министрліктерде отырған адамдар парламентте отырғандарды мен сенбеймін оларға еш уақытта да енді мінекей біздің қызылжар өңірінде болған ана сепаратистерге қандай шара қолданды әлі ештеңе қорғал, қор, қорғалған жоқ қой мінекей міне ештеңе де қолданған жоқ олар өзі еркіндікте жүр олар үй үстіне үй тігеміз мынау бізге қазақ елі ұнамайды жеке боламыз деген адамдарға қандай шара қолдану керек еді қандай шара қолданса да Э, оларға көп емес енді мысалы олар оларға жаза қолданатын болса ол тек қана біздің қызылжар өңірінде емес мынау өскеменде де ондай осы мынау елімізге қарсы біз бөлек шығамыз деп отқан оралда да мына тұрған павлодарда қостанайда талай рет бой көрсетіп отыр егер осыларды жиырма шақтысына жақсылап шара қолданса оларға кішкене тоқтау болар еді міне енді біздің осындай азаматтарымыз міне бүгін сәбитті қамады мұхамеджанов ә, э, зәйтіп аманғазы аманғазыны қамады олар не істеді олар ештеңе де істеген жоқ осыларға жаңаөзендіктерге қолдау көрсетейік деді елдің сөзін сөйлеп жүрген азаматтар олар қайда болса дағы өзіміз міне сайлауда дағы наразылық бүкіл халық наразы сайлаудың өткеніне бәрі біліп отыр ешкім білмей, білмей үндемей отырған жоқ бәрі де біліп отыр қалай өткенін біз өзіміз сол депутаттардың сенімді өкілі болдық сайлаудың қалай өткенін қолымызбен көріп қолымызбен ұстаған адамдармыз мінекей сол еліміз аман жұртымыз тыныш болсын дереу түрде манағы қамалған азаматтарды босатуын талап етеміз талап етеміз дереу түрде манағы қамалған азаматтар босатылсын олар ешқандай жау емес ә, президентіміз тоқаев сіздің жаныңызда деп ойлаймын нағыз жаулар бұлар жау емес нағыз қазақтың жанашырлары дереу түрде босатылсын манағы қамалған азаматтар бүгін де міне әлі тоқтамай жатыр бүгін де міне жаңа ғана қамалып жатыр осы астананың өзінде алматыда да естіп жатырмыз әне оралда да қамалып жатыр саяси тұтқындар босатылсын босатылсын дереу түрде босатылсын талап етеміз талап етеміз ассалаумағалейкум қазақ елі қандай себептермен қамады кеше алматыда митинг өткізді мынау 19 наурызда болған сайлау бойынша ал, орын алған ә, орын алған анау урналарға бюллетендерді бір белгісіз бір әйелдерге пачка пачкасымен лақтырып жатқанын айтты сол митингте ол кейін қарасақ барлық тек мен өзім мысалы сол 27 жетінші округте өзім сол нұржан әлтаевтың э, сенімді өкілі болдым соны өзіміз куәміз оны кейін қарасақ ол тек оңтүстікте емес басқа жерде де орын алған ұқсайды осындай сайлау кезіндегі заң бұзушылықтар одан кейін ол нұржанның және де басқа да халық парламентінің айтқан митингке шығып халыққа жеткізейін дегені және осы билікке жеткізейін дегені кешегі мынау Жаңа өзенде өзінің әлеуметтік жағдайын айтып одан кейін сол жаңа жаңаөзен өңірінен бір топ жігіттер келіп осы біздің ә, елордаға келіп мынау қай заманда болмаса да адамдар азаматтар осы астанаға елорда, елордаға келіп ә, нені іздеп келеді әділдік іздеп келеді соны әділдік іздеп келген ғой сол ә, бойы Оларды, олардың айтқанын біз білеміз не айтты ол жерде тұрып біз бейбіт митингке келдік шеруге біздің ә, талабымыз бағанағы әлеуметтік жағдайлар деп келгеннен қарамастан оларды алып кетті оны бәріңіз білесіздер соны осы халық парламентінің мүшелері оның ішіндегі мынау нұржан бауыржанұлы әлтаев айтып отқан осы, осы ғой бұл бұның қай жерде өтірік қай жерде шын емес осыны айтпағанда кім айтады енді осы халық парламентінің азаматтары осы жерде отырған сенімді өкілдер жанашыр адамдар айтпағанда кім айтады соны сол айтқан адамды қамай берсек не болды сонда әрбір мемлекет әрбір мемлекет қашан дамиды осындай э, жанашырлар осындай э, неравнодушный дейді ғой қалай адамдар болған кезде ғана э, мемлекет өркендейді өсет, экономика жағынан да мынау әлеуметтік жағынан да және мына идеология жағынан да ал енді мынау барлық адамдарды қазір қамалып отыр мынау айтылғандай мына ағаларымыз айтып кеткендей біз білетіндей мына бағана мұхтар тайжан әл нұр дейді басқа да осы әлтаев нұржан бауыржанұлы рысбек сәрсенбай, э, ағамызды қамап отыр ол дұрыс емес қой біз енді осы біздің президентімізден талап ететініміз үкіметтен талап ететініміз осы ә, шындықты ашық ашық айтып отқан жігіттер жанашыр елге жанашыр жігіттерді босатуға талап етеміз талап етеміз талап етеміз осы азаматтар тез арада босатылсын құрметті ағайындар бауырлар қазақстандықтар мен өзімді таныстырып өтсем есімім мағжан фамилиям әмір ә, мен шындығын айтсам ешқандай партияда жоқпын бірақ елдегі жағдайлар толғандырады бізді ойландырады бүгін естідік ә, нұржан әлтаев ә, патриот азамат сол кісіні қамап тастаған алматыда рысбек сәрсенбаев ағамызды қамаған мұхтар тайжан ағамызды басқа да ұлтжанды азаматтарды осылай оларға митингіге өздерінің ой пікірлерін айтқаны үшін қамап қысым жасағанын естіп жатырмыз сондықтан да бейтарап қала алмай осы жерге мен келдім енді айтайық деген мәселе кеше жаңаөзен мәселесін қозғайтын болсақ кеше жаңаөзендіктер келгенде осында олар біз саясатты ештемені айтпаймыз деп өздерінің жағдайларын айтты олардың алдынан ешқандай министрлер басқа үкімет басшылары ешқайсысы шыққан жоқ кеше біз саралап былай қарап отырсам олардың талап тілектерін олардың айтыстары мысалы жаңаөзенде олар саясат ештеңе айтып тұрған жоқ өздерінің адам құқықтары қорғалмағанын мысалға жұмыс істеген жерде ә, бір фирмадан бір фирмаға тендер арқылы ақшаның ұрланатыны одан кейін келіп олардың алатын ақшаларын айлықтарын жаңағы екінші ферма арқылы содан кейін басшылықтары мысалға айлықтары болатын болса соның Э, белгіленген суммадан басқа мөлшерлерін өздерінің бастықтары алатын туралы сол мәселе туралы соған ашынып келді бұл мәселеге бізде министрліктер болсын басқа да үкімет адамдары болсын келіп олардың мәселесін ешқандай қараған жоқ екінші мәселе айтатын болсақ сайлау әрине бізде әділ өткен жоқ э, енді мынау кімге келетін болсақ э, министр энергетика министріне келетін болсақ ол кісі өзі бір ауыз сөз дұрыс қазақша айта да алмайды халықтың алдына шығып осы мәселені көтерген де жоқ мен өзім как специалист ретінде кейбір жұмыстармен кезінде шамалы бизнеспен ә, мысалға осы ә, э, сатқалиев мырза самұрық қазынаның кезінде басшысы болды ә, айтатын болсақ әрине самұрық қазынаға самұрық энергия басқа да кәсіпорындар мекемелер мысалы соның қарамағында ә, жұмыс істейді енді айтайын дегенім біздің елде жағдай халықты әл ауқат тұрмысы өте нашар жаңағы мысалы самұрық энергияны алатын болсақ ода упышев ерлан деген кісі бар ол кісі мысалға мынау майкүбеде миллиондаған миллиардтаған ақшаны жаңағы анау жаңаөзектің айт, айтқаны сияқты делдал фирмалар арқылы басқаға бермей өздері ғана миллиардтап ақшаны олар ұрлайды мен кезінде осы кейбір мәселені көтердім мына елдегі жағдайларға байланысты мысалға кейбір мәселені айтып өтсек мысалы қаражыра кенішін айтайық күніне 500 тонна вагон шығарады бір жылда 10 миллион тонна қаражырада мысалы жұманбай виктор деген бар коммерческий директор Э, акционер сол кісілер басқа кісіге мысалы көмір бермей өздерінің делдал фермалары арқылы күніне э, жаңағындай басқа төрт регионға ғана беріп күніне 200 миллиондаған 500 вагоннан жылына жетпіс миллиардтаған ақша ұрлайды бұл тек разъезде қазіргі Э, экономисттердің айтуына қарағанда елімізде 25-30 миллиардтаған ақша мысалға сыртқа жан жаққа кетіп жатыр енді әлтаев мырзаны айтайық басқа ұлтжанды азаматтар айтайық осы мәселелерді елдің ал ауқатын көтеруге шындықты әділдікті айтуға осы мәселелермен келіп жүр айтып жүр енді мына жерде бізде Э, бізде үкімет бас прокуратура ішкі істер министрі кенбі осында шынымды айтқан азаматтарды қудалағанша жаңағы миллиардтаған миллиондаған ұрланып жатқан ақшамен неге айналыспайды соны халықтың адал ауқат қорына неге жұмсамайды мен мына жерде бір мәселені айтып өтірейін кеше өткенде телевизорда көрдік кезінде целиноград ауданында мәуленов бақберген деген аудан әкімі болды сол кісіні кеше ә, телевизорлар көрсетіп жатыр біреуінде екі миллиард екіншісінде төрт миллиард ақша ұрлап ә, неде таразда тараз қараны жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету басқармасының бұрынғы басшысы болғанда жалған кәсіпорындарды құрған және ә, жаңағы мемлекеттің ақшасын шашқан төрт миллиардтаған ақшаны ұрлаған дейді сол кісі қазір дубайға қашып кеткен дейді айтайын дегенім мысалға біздің бас прокуратура неге сонымен айналыспайды енді мысал келтіріп өтсем мен кезінде осы мәуленов бақберген семинар ауданында әкім болған кезінде ауданның қазандығы қатып жатыр деп бізден көмек сұрап біз үш адамдық үш фирма жүз миллионға тақау көмір мысалға бердік арзан бағамен әр вагон алты доллардан ә, кейін біз ақшамызды сұрап барғанда сол ауданда ә, жаңағы жалған фирмалар арқылы басқа посредский фирмалар арқылы көмірді қабылдап алады да бірақ ауданның қағазы бәрі бар жкх ның бәрінің печаты бар осыған әділдікке мысалға мен келтіріп отырсам сөздің арасында қаншама адамның құқығы қорғалмайды бас прокурор асылов мырза заң болғанда лично қабылдауын әрең кірдім қағазымызды бәрін көріп көмектесеміз ештеме шешпеді ішкі істер министрінің орынбасары кезінде калачиди мырза сол кісіге кірдік шешілген жоқ мынау ішкі істер министрі марат мұрат марат ахметжанов финполдың замы болғанда 2014 мың жылы қабылдауын әрең кірдік ол кісі де сол мәселені біледі сол нәрсені мысалы біз ала алмадық сонда қарап отырсаң қаншама мысалы бір адамның басындағы нәрсені келтіре отырып біздің елімізде қаншама адамдардың жүздеген мыңдаған жүз мыңдаған адамдардың құқығы қорғалмай жатқаны соның кесірінен халық амалсыздан жаңағындай өз ойларын айтуға митингіге шығуға тағы басқа жағдайларға шығуға олар мәжбүрлі сіздер ұлтжанды азаматтарды оларды қудалап шындықты айтқаны үшін қамағанша сіз нағыз анау миллиардтап атқан коррупционерлермен айналысыңыздар жаңағы азаматтардың бәрін босатыңыздар президент қасым жомарт тоқаев сіз айттыңыз біздің елімізде елдің байлығы жүз алпыс екі адам азғантай топқа кетіп жатыр деп сіз елдің ал ауқаты ешқандай жағдайы жақсарған жоқ немесе бір нақты шаралар істеп жатсыз ба сіз сондай жұмыстармен айналысып осындай азаматтардың бәрін босатуын талап етеміз елімізде қазір суицид ажырасу адам рухани құндылықтардың азғындауы отыз жылдың ішінде жағымпаздық шынайылық деген жоқ осының бәрі неге бізде елімізде айтпасқа осы мәселелері екінші мәселе мен дағы айтайын дегенім біз осыны бүкіл қазақстан халқы болып осы мәселені әділдікті бәріміз ұйымшылдықпен бірлікпен анау сатқын мынау мынау анау мынандай кейбір бізде бір кейбір нәрселер бар біреудің бір сөзін оның жақсылығын айтпай бір бір бір жерін соны жаңағы қайта қайта айтып мысалы нұржан жаңағы осы бауырымыздың бір кезде бір байқамай бір жиырма мың теңге жетеді деген әлгі Э, оқушыларға сол сөзін қайта қайта айтып соны кеп айналдырып кеп осындай мәселені қою керек ағайындар бауырлар бүкіл ұлтжанды азаматтар бірігіңіздер елдің бұл мәселесін көтеріңіздер бүкіл елдегі ұлтжанды азаматтарды шығару керек э, ұйымшылдық керек э, нағыз осындай мәселе көтеріп жүрген нұржан әлтаевқа мұхтар тайжанға ырысбай сәрсенбаев ағамызға басқа да кім думан бауырымызға жанболат мамайға басқа да аға бауырларымызға іні қарындастарға бостандық біз соларды бәріміз халық болып талап етуіміз керек нұржан әлтаев бауырымызға бостандық ұйымшылдық бостандық талап етеміз бостандық талап етеміз саяси тұтқындардың бәрі босатылсын саяси тұтқындардың барлығы босатылсын елімізде әділдік орнасын адам құқықтары қорғалсын адами рухани құндылықтардың бәрін дұрысталсын талап етеміз талап етеміз президент сіз нақты талаптармен айналысыңыз жаңағы жаңағы мен айтып жатқан бас прокурор сіз мына кісілерді қудалайсыз сіз неге сонда біз анау біздің ақшамызды алдап лақтырған кім, әкім мәуленов қазір төрт миллиард жеп дубайға қашып кеткен сіз неге сонымен айналыспайсыз сіз есіңізде ме сіздің қабылдауыңызға мен әрең кірдім калачиди мырза болғанда ішкі істер министрінің орынбасары қабылдауына әрең кірдім неге сіздер қашып кетесіздер неге сіздер шындық азаматтарды қорғайсыздар тоқаев мырза сіз адам құқықтарын қорғаңыз барлық қамалған кісілердің барлығын босатыңыз олардың барлығын біз талап етеміз талап етеміз дереу түрде босатылсын бостандық талап етеміз нұржан әлтаевқа бостандық ел қамын ойлап жүрген азаматтар ол бұл елдің жау емес жаулары осы арандатып жатқан іштеріңізде тоқаев мырза сіздердің қасыңызда отыр соларға міне осындай жаңа жаңағындай қаншама факті бір жігіттің өзі айтып берді сол миллиардтап ұрлап жатқан сол ұрыларды ұрыларды тиіңіз сонда мына елде тыныштық болады әділдік болады әділдік айтып жатқандарды қамағанды қойыңыз қамалғандар босатылсын босатылсын президент сізден талап етеміз елімізде екінші миллиардтап қазақмыз евразийский группа басқа да миллиардтап ұрланып жатқан елдің байлығын тонап жатқан голошекиннің тұқымы машкевич тағы басқалардан елдің байлығын халықтың игілігіне жұмсаңыз егер сіз қай жерде қандай мәселе білмей жатсаңыз біз тегін көмектесуге сол ақшаны елдің ал ауқатына жұмсауға көмектесуге жәрдем береміз талап етеміз талап етеміз талап нұржан артаев басқа да азаматтар босатылсын талап етеміз